因此喺学习装嵌呢套 w e b 之前咧，我首先就问阿梁伟业老师借咗一套嚟做版先，希望啦今日先教大家咧点样完成個初型，之后喺往后节目咧先教大家点样去做编程嘅工作。事不宜迟啦，我哋而家就开始啦。提一提大家，如果大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯嘅频道，请按右下角嘅订阅。如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当。 亦都歡迎大家按讚同埋留言問卡洛斯問題。正如我頭先所講咧，卡洛斯對 Wax 嚟講係大鄉里嚟㗎。所以我問兩 Sir 借一套翻嚟咧，就唔希望喺個安裝方面咧出現咩錯誤。但係我知道呢套件咧，除咗砌標準嘅形式之外啦，加上其他嘅組件咧，仲可以發揮好多嘅變化同埋功能嘅。嗱，不如我哋先嚟睇下有乜嘢配置啊？打開其中嘅一箱啦，你會發覺裏面有極多嘅包裝同埋配件。 當中有万向輪、螺絲、索帶，仲有啲金屬條添。最後呢個盒咧有個齒輪，同埋再多兩個碌。另外個盒打開咧，你就會見到 Wes 嘅 CPU，一定要认住佢啦。跟住咧就系啲電線啊、火牛等等雜項。好啦，呢幾個係咩嚟嘅啦？呢幾個係步进模打。呢個咧就系天線。 一嚿电池，最后呢个咧就系遥控器啦。零件拆晒出嚟咧，按照我个习惯咧，就将啲零件分门别类放好。根据说明书嘅指示咧，我哋先用呢啲咁嘅金属条砌好架车嘅支架先。 而喺安装过程里面咧，我发觉要用好多呢一类嘅塑胶配件、螺丝同埋丝母。砌呢类框架嗰阵时咧，记得根据说明书数清楚第几个窿、第几格去上螺丝啊。砌好咗框架之后咧，下一步咧就系安装啲步进摩打啦。安装好一个之后咧，另外嗰边嗰个都系用一样嘅方法嚟安装。 而呢两个碌咧，就正正系装喺头先嗰两个摩打嘅轴心之上嘅，而固定喺轴心入边個位置咧，就正正系要使用我手上呢啲咁嘅胶圈啦。万向轮嘅安装咧，就会利用到呢两支短轴啦。 当四个轮轴都装好咗咧，架车应该推得喐嘅。咁之后咧，仲要喺车架上面再安装多一啲嘅金属支架，主要用嚟安装电池啦、C P U 同埋无线接收装置等等。而去到最后咧，就安装吊臂嘅部分啦。咁呢度咧，又要安装一啲垂直嘅金属支架。 支架上面咧，亦都安装咗摩打去控制机械爪嘅升降同埋开合。至于吊臂嘅升降咧，就依靠一个大嘅齿轮嚟实现。而懂得开合嘅机械爪咧，就一早已经装配好俾你噶啦，只需要安装落去吊臂嘅前方就得啦。 整架机械车都安装好之后咧，个样子就系咁样样嘅。至于接线部分咧，都唔复杂嘅，只需要将四个摩打同埋无线接收器咧，根据说明书嘅号数接入去 CPU 就得啦。好啦，而家攞出遥控器，撕去贴纸，按一按启动。 然后走过去 Wax 机械嗰边，亦都启动。两者已经好容易连结到啦。按 A 掣就可以启动佢预设嘅程序。嗱，由于我都系第一次玩嘅啫，所以我试下所有嘅掣，发觉上面四个开关咧就系控制机械臂嘅升降啦，同埋机械爪嘅开合。而前面嗰两个 Joystick 咧就可以控制向前向后嘅运动。 但咧，我发觉揸嚟揸去都唔系好顺手嘅，唔知点解咧向前就变咗向后，向后就变咗向前，所以练嚟练去咧，我都觉得自己控制得唔系几好。如果个正正咧，就系我自己要研究同埋要教学生点样重新去编程佢嘅原因啦。于是咧，我又攞翻梁伟业老师借俾我嗰部出嚟玩下，就发觉我都尚算可以控制到佢。 因为佢嗰个程式咧就应该系左边嘅 Joystick 咧就控制左边嘅轮向前，右边嘅 Joystick 咧就控制右边嘅轮向前。而上面嗰四个掣咧就可以正常控制机械臂嘅升降同埋机械爪嘅开合。但系由于呢个设定咧都唔系我哋平时玩开遥控车嘅方法，所以咧都系有啲困难嘅。 自古成功咧，在于尝试。于是咧，我经过咗一段时间嘅锻炼咧，终于咧就可以达成到一啲 mission 啦。例如成功咁控制一架机械车行埋去呢个塑胶樽度，用机械臂将佢钳起，然后搬运去另外一个地方。 经过今日咧嘅安装示范之后咧，相信大家都对 Web s k e t c h e 嘅组件咧有一定嘅认识啦。但系如果大家想更加深入了解 Web s k e t c h e 嘅编程同埋玩法咧，我相信大家就要留意埋梁伟业老师嘅 YouTube 频道啦。之后卡洛斯同埋梁 Sir 咧都会拍多啲影片去介绍 Web 嘅编程方法嘅，大家千祈唔好错过。记得订阅加赞同同埋分享我哋两个嘅频道啊！